ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇಸ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಆ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಔಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವಿರುವ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಳನಿ ಬೆಟ್ಟ ಗಣೇಶ ಮತ್ತೆ ಷಣ್ಮುಖ ಇಬ್ರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಈಶ್ವರ ಒಂದ್ಸತಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಯಾರು ಬೇಗ ಪ್ರಪಂಚನ ಸುತ್ತಿ ಬರ್ತಿರೋ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಫಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಷಣ್ಮುಖ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಮೂರ್ ಸುತ್ತಾಕಕ್ಕೆ ನಾ ಮುಂದು ಅಂತ ಓಡಾಕ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಗಣೇಶ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿನೇ ಮೂರು ಸುತ್ತನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಶ್ವರ ತನ್ನ ಗಣಪತಿಗೆ ಆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಷಣ್ಮುಖಂಗೆ ಇದರಿಂದ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಮುನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಫಲನಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊತಾರೆ ಸೊ ಅವತ್ತಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪಳನಿ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ರೋಪ್ ವೇಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ರೋಪ್ ವೇಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು ಅದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಓದ್ಕೊಬೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಂತರ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಣು ಆಡಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೆ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗೋಣ ಗಳು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗುರುವೇ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬರೀ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಏನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಒಂದೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗಂತೂ ಇಲ್ಲ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ನೋವೇ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಾಂಬ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಓಡೋದು ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ನೇ ಮುಖ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕಷ್ಟೇ ನನ್ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಟ್ಟು <laughs> ದೇವರುಗಳ ಅಂತೂ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರಶ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವರಂತೂ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊರಗಡೆ ಸಹಿತ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಓ ಜನ ಸಾಗರ ದೇವರು ಇದೊಂದು ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರಶ್ಶು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ನಿತ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಹತ್ತಿರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಏನು ಒಂಬಾಗ ಫೈನಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತಾಲ್ಪತ್ತಲ್ ಜೀವನ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫೈನಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ತನಕ ಬಂದ್ವಿ ಹತ್ತದೇನೋ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆಟೋ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಗುರು ಅಂತ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಡಿಯಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ರೆಸ್ಟ್ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಬಿಸಿಲು ಹೆಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ಹಾ ತುಂಬಾ ಹಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ನೀವು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕಡೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಮಧುರೈ ಕಡೆ ಹೋಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೆಜ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ದಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತೂ ಭೀಮಂಗೆ ಊಟ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಗುರು ಓಹೋ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಗುರು ಇಲ್ಲಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿರ ನೀವು ಒಂಟೆನ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಆದ್ರೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಮರುಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಂಟೆ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿದೀರಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂಟೆ ಏ ಒಂಟೆ ಹೋಗಲ್ಲ नाम क्या है नेम नेम अक्रम अक्रम सक्रमा अक्रम ನೋಡ್ ಗುರು ಕತ್ತೆ ನೇಮ್ ಹ್ಮ್ ಕಳದೈ ಕಳ್ದೈ ಕಳದೈ ಕಳ್ದೈ ಕಳ್ದೈ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೋಳಿ ನೋಡಿದಿರ ಗುರು ಗುರು ಇಲ್ಲಂತೂ ನಾಯಿ ಇದೆ ಆ ನಾಯಿ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೆಜಿ ಎರಡು ಕೆಜಿ ಮಾಂಸ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾನು ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇರಿಟೇಷನ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಕಟ್ರಿ ಕಳ್ಸಿ ಆಚೆ ಜೋಕಾಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಇವರು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಊಟ ಮಾಡಿ ರಶ್ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಶ್ವಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನಂದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳು ಊಟ ಮಾಡಿ ರಶ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಜೋಕಾಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಓನರ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಬೇರ್ಸಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರೈಕ್ ಹೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಮೀನಾಕ್ಷಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೀನಾಕ್ಷಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಜಾಗ ಎಷ್ಟು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಒಂದು ಹಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಹಳೆ ವಸ್ತುಗಳೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಹಳೆ ವಸ್ತುಗಳೇ